Salut tout le monde Bienvenue dans notre vidéo sur Lamborghini, la marque de voitures de luxe qui a une histoire incroyable. Si vous êtes fan de voitures de sport, vous avez sûrement entendu parler de Lamborghini, mais saviez-vous comment tout a commencé Dans cette vidéo, on va vous raconter l'histoire de Lamborghini, de sa création jusqu'à aujourd'hui. On va voir pourquoi et comment Ferruccio Lamborghini a décidé de créer sa propre marque de voitures et on va suivre les étapes de son développement. C'est parti Partie 1. La création de Lamborghini Lamborghini a été créé en 1963 par Ferruccio Lamborghini, un ingénieur et entrepreneur italien. Tout a commencé quand Ferruccio a acheté une Ferrari pour lui-même, mais il a vite remarqué que la voiture avait des problèmes de moteur et de transmission. Alors il est allé parler de ça avec Enzo Ferrari, le fondateur de la marque. Malheureusement, la discussion n'a pas bien tourné, Ferrari a refusé de prendre en compte les plaintes de Lamborghini et lui a dit qu'il ne savait pas comment conduire une voiture de sport de haute performance. Lamborghini a été déçu par cette réponse, alors il a décidé de créer sa propre marque de voitures de luxe, Ferruccio Lamborghini avait déjà beaucoup d'expérience en tant qu'ingénieur et entrepreneur, alors il a décidé de créer une marque de voiture qui allierait performance, qualité et élégance. Il a investi toutes ses économies dans la création de Lamborghini Automobili, qui est devenue une des marques de voitures de luxe les plus prestigieuses au monde. Partie 2. Les premières années de Lamborghini Dès les premières années, Lamborghini a connu beaucoup de succès la marque a lancé plusieurs modèles de voitures de luxe, comme la Lamborghini 350 GT, la Lamborghini 400 GT et la Lamborghini Miura. Ces voitures ont été très appréciées pour leur design élégant et leur performance exceptionnelle. En plus de ces voitures de sport, Lamborghini a aussi lancé une gamme de tracteurs pour les activités agricoles. Ces tracteurs ont été très populaires et ont été reconnus pour leur qualité et leur fiabilité. Partie 3 les années 70 et 80, la crise et la reprise. Malheureusement, les années 70 ont été difficiles pour Lamborghini. La crise économique de l'époque a causé de nombreux problèmes financiers pour l'entreprise. En 1976, Lamborghini a été vendu à un groupe d'investisseurs qui a essayé de relancer la marque. Cependant, cette période a été difficile pour Lamborghini, qui a connu de nombreux changements de propriétaire et de direction. La marque a continué à produire des voitures de luxe de qualité, mais elle a également dû faire face à de nombreux défis. Heureusement, les années 80 ont vu la reprise de Lamborghini. La marque a lancé de nouveaux modèles de voitures, comme la Lamborghini Countach et la Lamborghini Diablo, qui ont connu un grand succès. En 1987, Lamborghini a été acheté par Chrysler, une entreprise américaine qui a investi dans la modernisation de l'entreprise et la production de nouveaux modèles de voitures. Partie 4. Lamborghini aujourd'hui. Aujourd'hui, Lamborghini est une marque de voitures de luxe reconnue dans le monde entier. La marque continue de produire des voitures de haute performance qui sont appréciées pour leur design élégant et leur puissance exceptionnelle. Lamborghini a également été pionnière dans le développement de voitures hybrides, montrant ainsi son engagement en faveur de l'environnement et de la durabilité. En conclusion, l'histoire de Lamborghini est fascinante et pleine de rebondissements. Depuis sa création en 1963 par Ferruccio Lamborghini, la marque a connu des hauts et des bas, mais a toujours su se relever et continuer à produire des voitures de luxe de qualité. Aujourd'hui, Lamborghini est une légende de l'automobile et continue de fasciner les amoureux de voitures de haute performance dans le monde entier. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo sur l'histoire de Lamborghini. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'univers de l'automobile. Et pour finir, nous vous laissons avec une phrase iconique de Lamborghini. Une Lamborghini n'est pas seulement une voiture, c'est un style de vie.